I told this guy to call me. Hello? J'ai dit à ce monsieur de m'appeler. Hello? Yes. Bonjour. Uh, first, before we start the argument, uh, avant d'avoir de commencer la discussion, are you Muslim, my friend? Est-ce que tu es, tu es musulman, mon frère? What? are you, the of are you Muslim? Est-ce que tu es musulman? You are, are you a Muslim, my friend? Mon ami, est-ce que tu es musulman? Uh, you can say so, yeah. All right. Oui, je peux dire ça, oui. Go ahead. What do you want? musulman. Say. Just for the sake of language, forgot Islam or whatever. You know, in Arabic, that one word. Ok, juste euh, pour, euh, je te corriger, Christian Prince, sur le langage, euh, donc tenu de la religion. Could have up to 75 meanings, like honey. You can say so, yeah. All right, go ahead. What do you want to say? Just for the sake of language, forgot Islam or whatever. You know, in Arabic, that one word hmm. could have up to 75 meanings, like honey, right? Euh, Christian Prince, euh, euh, en dehors de la religion, la langue arabe, un mot peut, signifier, peut avoir 75 significations. Par exemple, lorsqu'on parle du miel, hmm. tu, es content tu es? Est-ce que tu sais ça Je t'écoute. One of the three meanings of salat, I hmm. don't know why he got wrong, but it's rahma, which is uh, mercy. Christian Prince, je ne sais pas comment est-ce que tu t'es trompé, puisque une signification, une des significations du mot salat, ça veut dire rahma, cela veut dire la miséricorde. second word is dawa. Dans le deuxième mot, c'est dawa. Is, uh, uh, salami rahma. Tu veux dire, euh, salat veut dire rahma. Also, it can mean because you're making sala, uh, sila. It comes from the word sila, connection. Hmm. So you're making a rahma with God. Oui, oui, ça veut dire, puisque tu es en train de faire la connexion dans le rahma that you are en train d'établir la miséricorde avec la miséricorde avec Dieu. Even even Christians believe that. So just even même même les chrétiens croient ça. I'm believe that. Oh, okay, okay. Tu, tu dis même les chrétiens croient en ça? that's the language. We can't change the language. You know what I mean? Hmm. Ça c'est le langage euh, chrétien. On ne peut pas changer le langage. It hmm. uh, doesn't matter. And you know, in Arabic, there's like I don't know if you know Al Arab. Hmm euh, bon, euh, peu importe, bah, tu sais, dans la langue arabe, lorsqu'on parle de la langue arabe. I'm not, an expert, but you know what I have, like, we studied this at university, so I have a bit of information about euh, tu sais, bon, moi, moi, je ne suis pas expert, mais j'ai étudié ça à l'université, donc j'ai quelques informations sur euh, la langue arabe. And you know, in Arabic, there's like, I don't know if you know al-Arab. Hmm. I'm not, an expert, but you know what I have, like, we studied this at university, so I have a bit of information about Arabic in general. Hmm j'ai une formation générale sur la langue arabe qu'on a appris à l'université. So, you know, you have the fa'il, hmm. the fa'il. And if the fa'il, which is the pronoun in English. Hmm. Oh, on a des pronoms qu'on utilise en arabe, donc là, on peut appeler ça le femmes. Euh, euh, en, en, en, en français, c'est le pronom. You can have two, uh, two pronouns, two, euh, two pronouns Hmm. with one verb, but the one verb in Arabic. Tu peux avoir deux pronoms, euh, euh, un verbe en arabe. Would have two meanings. So. Mais, mais le verbe là euh, peut avoir peut avoir deux significations. When we say Inna Allahu وملائكته يصلون على النبي, hmm. which means God or Allah and the, uh, the angels pray for the prophet or upon the prophet to be more accurate. It's... Lorsque nous disons que Dieu et ses anges prient pour le prophète, ou bien sur le prophète pour plus de précision. Not on, it's upon the prophet. Ce n'est pas prier pour le prophète, mais prier sur le prophète. Means God or Allah and the, uh, the angels pray for the prophet or upon the prophet to be more accurate. It's not on, it's upon the prophet. Hmm. It's we're saying that God gives mercy to the prophet. Donc ce que nous voulons dire, c'est Dieu, Dieu est en train de donner la miséricorde sur le prophète. The malaika makes dawa. It means they make a prayer. Like how do I say? Uh... Mais les anges, eux, ils font la dawa. Cela veut dire qu'ils font la prière. Euh, comment est-ce que je peux dire ça? Hmm. God bless you, whatever, you know. Okay. That's it. Euh, comment est-ce que je peux dire? C'est comme lorsqu'on dit que Dieu te bénisse. Gives mercy to okay. the prophet. And the malaika makes dawa. It means they make a prayer, like how do I say, uh, mm. God bless you or whatever, you know. Okay. That's it. And when we or humans in general pray for the Prophet, okay. they don't pray for him because he's God or whatever. We... Alors, euh, nous, en tant qu'humains, lorsque nous prions euh, sur le Prophète, nous ne le prions pas puisque euh, c'est comme s'il si, comme s'il était une divinité, non? Pray for him because we, we're asking for forgiveness, which is istighfar from okay. God. Donc nous prions, euh, ça veut dire que nous sommes en train de demander le pardon auprès de Dieu. Puisque nous, nous croyons que euh, le prophète était venu comme euh, la miséricorde pour l'humanité. Ah, c'est ce que nous croyons. Now let us go step by step. God, because we believe that he's a, uh, uh, he, he came as a mercy for humans. That's what All right, my friend. what I heard you. Now let us go step by step. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Euh, mon, mon ami, a- allons-y petit à petit, étape par étape. He's uh, he wa- he came as a mercy for humans. That's what. All right, my friend. what I heard you. Now let us go step by step. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Here in the in the sentence, based on your in- understanding, what يصلون mean? Euh, D'après ta compréhension, Quelle est la signification que tu donnes à Yusaluna? Yusaluna here has two meanings. Dua, hmm. which is for the angels, and uh, hmm. giving mercy, which is from God. And you know... Okay, hold. Euh, dans Yusaluna, ça a deux significations ici. Cela veut dire on a le Dua euh, qui vient donc euh, pour les humains, et puis on a euh, la, la, la, la miséricorde qui vient de, de Dieu. Luna umm here has two meanings. Dua, hmm. which is for the angels, and... Uh, hmm. Donc la dua, ça vient des anges. Getting mercy, which is from God. And you know... Okay, we, hold on. Et la miséricorde qui vient des dieux. Attends. Hold on. Mercy from Allah, from oh, Jesus. Okay, how, how the same, uh, how the one word, how, how, you, de how you decide that the word you saloon, it's the same word not repeated it twice, and suddenly you give it two meanings in the same time. Mais comment est-ce que tu te décides Yusaloun, ce mot-là a été utilisé une fois, mais toi, tu te décides d'en donner deux significations au moment où on n'a pas répété le mot-là deux fois. Because that's Arabic, because that's, you know, that one pronoun could have two meanings in the same verb. Oui, puisque ça, c'est la langue arabe. Un pronom peut avoir deux, euh, deux significations dans, la même phrase. Same word, not repeated twice, and hmm. suddenly you give it two meanings in the same time. Because that's Arabic, because that's what you know that one pronoun could have two meanings in the same verb. Donc, un pronom peut avoir deux significations dans un même verbe. Same word, not repeated twice, and hmm. suddenly you give it two meanings in the same time. because that's Arabic, because that's you know one pronoun could have two meanings in the same verb. That's that's Arabic. We won't eh, change the eh, language. No, no, no, because... c'est la langue arabe. My friend, no, my friend, no, my friend, no, my friend, no, my friend. No, no, no, mon ami. The, the second you say you saloon, yeah. it's it have to be mean one thing because both of them they are doing the same. Du moment où tu dis you saloon, ce mot-là, ça doit signifier une, une même chose, puisque ça fait la même chose dans La même phrase pour les deux. Malaika is doing the same. The angels and Allah is doing the same act. Cela veut dire les anges et Allah aussi, ils font la même acte, le même acte, pardon, ils sont en train de faire la même action, le même acte. This is why, because if if the Quran wanted to say that this is means something and that means something, then should not say yusallun. It says. Donc si le Coran allait dire que ça, ça veut dire autre chose, ça allait dire autre chose, le Coran allait bien distinguer ce mot-là. Donc, on peut dire que Allah est en train de faire autre chose et les anges font autre chose. Make more sense according to your understanding because it's two action but two meaning. Donc cela, cela allait avoir une autre connotation d'après ton explication puisque ça aurait donné deux significations. But here it's one action with one word. Mais ici, il s'agit d'une action avec un même mot. Both of them, they are doing the same action. Allah and the angel. So we have to give them one action. You have... Donc les deux font la même action. Donc Allah et les anges, ils sont en train de faire la même action. To choose. Either you say pray on or pray for. Muhammad Hijab, he said pray for. Do you agree with him? Euh, soit que tu dises que prier pour ou prier sur. C'est comme le monsieur là qu'on appelle Mohamed. Et euh, Mohamed Hijab, il avait dit que c'était prier sur. Est-ce que tu es d'accord avec lui I would say it's pray upon to be more accurate. OK. Ah, je dirais avec beaucoup plus de précision que, pour être plus précis, cela veut dire prier sur, pas prier pour. So you agree that Allah he pray upon Muhammad. Donc tu es d'accord que Allah est en train de prier sur le prophète Muhammad. Yes. Ok, guys. Oui. Did you hear it? Allah he pray upon Muhammad. That's mean. Allah he pray. He pray to who? Gare, avez-vous entendu Il dit que Allah est en train de prier sur le prophète Muhammad. Maintenant, Allah prie à qui Pray in Arabic, which means yusalloon, and the word yusalloon. Prier en arabe, donc le mot là qui veut dire yusalloon, cela veut dire Means giving mercy. Cela veut dire donner la miséricorde. And you know that that's, that's in Arabic. Ça, et ça, c'est la langue arabe. Okay, hold on, hold on. Let us go with you attends, on y va. If Allah is giving mercy, who need the angels? What the angels would do? Si Allah est en train de donner la miséricorde, qui a besoin des anges? The angels were making dua. To, to, to, to what? Dua, what dua? Les anges euh, sont en train de faire la dua. I mean, explain to us in English, please. Euh, tu peux nous expliquer le mot la dua en, en anglais? Euh, euh ça veut dire quoi en français? Uh, I don't know what's Torah in English, to be honest. I don't know what's Euh, je ne sais pas bon, le mot là, dora en, anglais, c'est que ça veut dire pour être honnête. Je ne sais pas. For mercy? Tu you dis Allah donne la miséricorde. Possible, like making dua. Okay, thank you guys. Listen carefully. The, the gentleman, he said. No. Uh, I don't know what's dua in English, to be honest. I don't know what's Asking Allah for mercy? Uh, tu veux dire que les anges sont en train de demander à Dieu la miséricorde? Possible, like making dua. Ah oui, c'est possible, donc euh, faire la do'a. Guys, listen carefully. This gentleman, he said. Okay, euh, ah, ok, merci. Et ce jeune homme est en train de, il dit. That Allah is going to send mercy on Muhammad. Il est en train de dire que Allah va envoyer la miséricorde sur Muhammad. Yeah. All right. I agree with him. Right. Je suis d'accord avec ça. Hold on, let me change to, uh, to English. Euh, J'ai écrit ça en anglais. Allah is sending mercy, mercy on Muhammad. On Muhammad. Okay. Donc, Allah est en train d'avoir la miséricorde sur Muhammad. That's Arabic. And then the angel and the angels. Ça c'est arabe. Et les anges. Ask for mercy. Et les anges, eux, demandent pour la miséricorde. De Allah donne la miséricorde et les anges demandent, il faut la prière pour la miséricorde. Is that correct? You agree with that? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh, they make dua. You can say yeah, you can say that. Donc, euh, les anges, ils font la dua. Euh, oui, oui, tu peux dire ça. en entendant rapidement, je vais vous montrer ce verset en français. On est en train de parler sur euh, ce verset. C'est le verset ici, pour l'audience francophone. C'est la sourate 33, 56. Là, on dit, certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. On retourne promptement à Christian Prince. Pour les gens qui veulent débattre avec nous, là c'est notre numéro, vous pouvez nous contacter pour organiser le débat. On retourne à Christian Prince pour continuer la vidéo. Ok, nous y sommes. Mohamed, that's wonderful. Look what happened now, my friend, by what you said. You are... Maintenant, regarde ce qui va se passer avec ce que tu as dit. the one... Uh, uh, they make dua. You can say yeah, you can say that. For Mohammed, That's wonderful. Look what happened now, my friend, by what you said. You maintenant, maintenant, regarde ce qui va se passer avec ce que tu as dit. are the one who said that, not me. C'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. Eh, if Allah already gave mercy to Muhammad, who need the angels to ask for mercy? Si Allah a déjà donné la, la miséricorde à, à Muhammad, bon, pourquoi est-ce que les anges ont besoin de prier encore pour la miséricorde? What do you mean by that? Well, Qu'est-ce que tu veux dire? if, if Allah uh, if Allah gave mercy already to Muhammad, it's like saying to me, si Allah a déjà donné la miséricorde à Muhammad, bon, c'est comme si tu me disais, you know, I, uh, uh, Allah he, he make Muhammad won the lotto and the angels asking Allah to make Muhammad to win the lotto, but Allah c'est comme si tu disais Allah a fait que Muhammad puisse gagner la loterie et les anges aussi ils continuent à prier, ils, ils, ils, ils prient pour que Allah puisse aider Muhammad à gagner la loterie. What would he give him? It's like saying to me, you know, I, uh, uh, Allah, he, he make Muhammad won the lotto. And... C'est comme tu, dis, Allah a fait que Muhammad puisse gagner la loterie. And the angels asking Allah to make Muhammad to win the lotto. But et les anges continuent et, et euh, prient que Allah puisse faire que Muhammad puisse gagner la loterie. Allah already gave him the lotto. Mais Allah l'a déjà donné. Il a déjà fait qu'il puisse gagner à la loterie. Let me ask you something. Do you go to the church every Sunday? Do you pray? Don't... Ah, attends, je vais te poser une question, Christian Prince. Est-ce que tu pars à l'église chaque, chaque samedi? Est-ce que tu pries? Change my question, my friend. Non, non, non, non. Ne change pas ma question. Just, it's, it's, no, no. No, no, no. Non, c'est la même question, question, Christian Prince. No, listen. Allah, he gave already mercy on Muhammad. And you said that. Allah a déjà donné la miséricorde à Muhammad. Et toi, tu as, tu as dit ça, tu as confirmé ça. So what hmm. is the benefit and why the angels need to ask Allah to give Muhammad mercy? Maintenant, quel, quel est le, le, bénéfice, donc le profit Pourquoi est-ce que les anges doivent demander encore à Allah pour qu'il puisse donner la miséricorde à Muhammad Let me answer. I'm asking you, do you pray? If, yes or no? I, ah, je te pose la question, est-ce que tu pries, oui ou non Praying, no problem. Do you pray more than once per week? Oui, je, je prie, je prie. And why the angels need to ask Allah to give Muhammad mercy? Let me answer. I'm asking you, do you pray? If, yes or no? I pray. No problem. Do you pray more than once per week? Est-ce que tu pries plus d'une fois par semaine? Or at least more than once I pray every time I eat. I pray every Good. time before I eat. After I finish, I say, but short prayer, I say, thank you, Lord, for the food you gave us. J'ai prie chaque jour avant de manger, tout le temps. Et lorsque je termine, je, je remercie le Seigneur merci pour m'avoir donné de la nourriture. Une courte prière the Lord um, um, uh, bless us and we are very thankful. So this is a short prayer. What does have to do with our topic now? Et je prie aussi donc euh, une courte prière. Maintenant, qu'est-ce que cela a à faire avec notre thème ici? Yeah, and why why do you always ask him? Just ask him once for your life. Because, Maintenant, pourquoi est-ce que tu continues à le prier au lieu de le prier juste de le prier juste une fois dans ta vie? because God did not did not say to me, "Hey, Christian Prince, you are blessed." That's it. If God blessed me, if God blessed me. Ah oui, puisque Dieu ne m'a pas dit que, Christian Prince, tu es béni, définitivement tout ça. Puis si, Dieu me dit ça. There's no need for somebody else to ask God to bless me. I'm blessed already. Et si Dieu dit ça, donc personne euh, n'a le besoin de prier aussi pour moi, pour que Dieu puisse me bénir, puisque je suis déjà béni de toutes les façons. see, it's not, it's not the same person praying, it is the angels, it's not praying. Ici, ce n'est pas le Muhammad qui prie sur le même, mais ce sont les anges qui prient. It is the angels asking Allah to send mercy on Muhammad. It's not Muhammad praying every day to Allah. And that C'est les anges qui demandent à Dieu pour qu'il puisse envoyer la miséricorde sur Muhammad. Make sense. It is he, he gave mercy already. He grant Muhammad mercy. Ça n'a pas de sens puisqu'il a déjà donné la miséricorde à Muhammad. And if God, he grant me mercy, who need the angels? Si Dieu m'a déjà donné la miséricorde, qui a besoin des anges? what the angels can do, what extra the angels can do, and you are the one who's saying. Qu'est-ce que les anges vont faire? Et c'est toi qui as dit. You said that here the angels are asking Allah to send mercy to Muhammad, but Allah he said. Tu as dit que ici les anges euh, sont en train de prier pour que Dieu puisse euh, envoyer la miséricorde sur Muhammad. Mercy already. Mais il a déjà envoyé la miséricorde. No, no, I agree with that. No, I completely agree with okay, that. so. Je suis d'accord avec toi euh, complètement. If Allah he sent mercy already, then what the angels would do? Mais si Allah déjà envoyé la miséricorde, qu'est-ce que les anges vont faire? What the angels can do more than what Allah did already. Qu'est-ce que les anges vont faire en plus euh, de ce que Allah a déjà fait? If I yeah, am blessed by I God, agree, agree. okay. I, agree with you. I agree with you. Okay, so the, oui, je suis d'accord avec toi, Christian Prince. This is this is false, interpre false interpretation, my friend. Ça c'est une fausse interprétation. But no, no, I'm I'm I'm not an expert. I told you. I'm just giving. Je suis pas expert, comme je te l'ai dit. Hein sometimes. My opinion about no this, problem. pas No problem. J'ai fait que te donne mon opinion. And by the way, about azar, isn't there like um, doesn't azar mean fire in Iranian? And there... Euh, ah, bon, Christian Prince, est-ce que le mot azar, euh, euh n'est-ce pas qu'il ça veut dire euh, le feu euh, dans la langue iranienne, le perse? I, am, not expert with the, uh, with Iranian, but uh, obviously. Je ne suis pas expert en iranien, mais this is a false name. I think it means fire, and there's like a group. But this is not, but this is not Uh, ça c'est euh, une fausse interprétation. Iranian, my friend. Uh, Abraham is not Iranian. You know, he is I know, I know, no, no, no. Abraham n'était pas iranien. In Arabic, in uh, Iranian, Persian, sorry. I, I don't speak oh. Persian, sorry. Uh, dans la langue perse. Oh non, je ne parle pas la langue perse. Yeah. Me neither, me neither. I just yeah. thought. But anyway, I'm um, I'm uh, glad that you agree with me that obviously even the word to say blessing and asking for blessing, this is just a fabrication. Some they try to cover the problem here. i euh, je suis d'accord, euh, je suis content que tu sois d'accord avec moi ou que le mot là, euh, donc euh, envoyer la miséricorde ou bien même la bénédiction, ça c'est une fabrication. Les gens qui voulaient couvrir ici, ils voulaient fabriquer des choses. Trying to find a solution, but if you go deep, you will find that doesn't make sense. Et les gens qui voulaient trouver une solution, mais si tu vas en profondeur, tu vas voir que euh, ça n'a pas de sens. If God grant me success, success, I am I succeed. That's it. You know. Si Dieu m'a déjà donné le succès dans la réussite, bon, il m'a déjà donné, euh, c'est fini. The Bible says that if God is with me, who could be against me? La Bible dit si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? You know, that's it. The God is with me. So euh, c'est tout. Dieu est avec moi. If God granted Muhammad mercy, as you say, si Dieu a déjà donné la miséricorde à Muhammad, comme tu l'as dit, then Muhammad do not need who who am I to pray to God? What what I will add more? That's it. The guy he is. Qui suis-je là pour, pour prier encore pour lui puisque c'est déjà fait? Granted mercy by God. <laughs> Who am I? You know what what? The... Euh, puisque Allah lui a déjà donné la miséricorde. Qui suis-je alors? Qu'est-ce qui ça a changé? <laughs> What, yeah. that, what that will add? I ah, agree, I agree, Okay. Anything? Ah, Christian Prince, je suis d'accord avec ça. Je suis, je suis d'accord. Us, my friend, you want to say? Uh, can you go to? But I will add more. That's it. The guy, he is granted mercy by God. <laughs> Who am I? You know what? What that? What yeah, that? Yeah. What that will add? No, I, yeah, I okay. Completely. Anything else, my friend, you want to say? Est-ce que tu as autre chose que tu veux dire? Uh, can you go to Surat Al-Ikhlas one second? What? Est-ce que tu peux partir à la Surat 112? Al-Ikhlas. Une seconde. You want what? What uh, chapter? No, I just want you to see and if you think it's the criteria are good for a god or not. Ah, je veux que tu puisses voir les critères qui sont donnés là dans la Sourate 112, si ce sont des critères que Dieu mérite, qu'un Dieu doit avoir. you agree with the criteria of God? What, what Et je ne sais pas si tu es d'accord avec les critères qui sont dans la Sourate 112. Verse you want. Which one? Al-Ikhlas, chapter 112. Ah, quel verset tu cherches? Uh, chapitre 112. Yeah. Okay, 112. No, I'm just asking now, like, as for Jesus. So we oui, je, je, je, je, pense, je suis en train de poser ces questions, bon, en rapport avec Jésus. Ok. Yeah. Okay, 112. And I'm just asking now, like, as for Jesus, to be more clear. Right. You believe that Jesus was God, right? Est-ce que tu crois que Jésus était Dieu? Who believe? Qui croit ça? You. Toi. I don't believe he was, he is. Je ne crois pas que Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. He is God. Yeah. Tu dis, il est Dieu. Yeah. Oui. yeah. Look like. Yeah. You know Surat al-Ikhlas, right? You know yeah, it. what about it? Tu connais la Surat al-112? Oui, oui, je connais. Et quoi? Do you agree that a God should have these criteria at least? Est-ce que tu es d'accord que un Dieu doit avoir ces critères au moins? To be a God. Pour être Dieu. Well, this criteria is funny. Bon, ces, ces critères ici, c'est comique, c'est drôle. Let me show you why. Je vais te montrer que, comment et pourquoi. He's not born. He's not. I don't think it's funny. It's just. No, I, I, I, I on dit, il, il n'est pas né et il ne donne pas, il, il n'engendre pas. Je ne pense pas que c'est comique. Show you it's funny. I will show you it's funny. Hold on. Je te montré que c'est comique et ça n'a pas de sens. Attends. You asked me, let me explain to you, my friend. And you overcome, you sound like a smart person. I like that. Attends, je t'expliquais. Et tu es le bienvenu. Tu sembles comme un homme intelligent et j'aime ça. Chapter 112, verse number 1, 2, etc. If we go, chapitre 112, verset 1, 2, si on y va, on va voir ceci. Can you speak Arabic, correct? Et tu parles arabe, n'est-ce pas? So we will not have difficulty. Oui. Okay. Donc nous n'aurons pas de difficultés. When in Arabic, when you say "Qul huwa Allahu ahad," in Arabic, there's nothing is called ahad as one. Ahad is one of. Do you agree? Dans, la langue arabe, lorsque tu récites la sourate en arabe, il y a le mot ahad. Ahad ne veut pas dire un. Ahad veut dire l'un, l'un d'entre eux, ou bien un parmi eux. أحد الطلاب, أحد الأساتذة, أحد أحد الملائكة. exactly with a dhamma, but أحد with a sukoon is أحد. Oui, ahad, oui, des dames, oui, ça veut dire. Mais ahad avec un soukoun, soukoun, c'est c'est un. أحد as one. أحد is one of. Do you agree? أحد الطلاب, أحد الأساتذة, Est-ce que tu es d'accord? أحد أحد الملائكة. exactly with a dhamma, but أحد with a sukoon is أحد. My- أحد أحد. My friend, I will show you. I will show you that always ahad appear. There's nothing is called sukun. There's But nothing wait, is wait, called wait, dhamma. wait. No. Attends, je vais te montrer. Il n'y a rien qu'on appelle soukoun ou dama. Euh, Je vais te montrer le mot là, ahad, combien de fois ça apparaît et ce que ça veut dire. But let, let, let, let me show. Let me show you. Let me show you. Yeah, yeah, but just let, let me say something. You know Att- Attends, je vais te montrer quelque chose. that the Arabic grammar hmm. came from the Quran. Attends, je vais te dire quelque chose. Tu sais que la grammaire arabe vient du Coran. Here, there is nothing called sukun. is nothing wait, called wait, No, but let but, let me show. Let me show. Let me show. Yeah, yeah. But just let, me say something. You know that the Arabic grammar hmm. came from the Quran. Tu sais que la grammaire arabe vient du Coran. So if you say that the Quran grammar is Thank you very much. The, Arabic grammar came from the Quran. So the Muslim ah, merci beaucoup. de tu nous dis que la grammaire arabe est venue du Coran. Donc, les musulmans. Try to make the grammar fit with the Quran, but the fact that Arabic exists before the Quran. Donc, donc, les musulmans, ils ont tout fait pour que la grammaire puisse être en accord avec le Coran. Or, la grammaire, la langue arabe était là bien avant le Coran. True, but like, was the highest. Thank you very much. So no. Oui, oui, c'est vrai. Hein? Écoutez. No, oh, it's not for the highest, but because, no, no, no, no. The ah. Quran is full of mistakes, my friend, and now you are trying to make a grammar fit with the mistake book. Ah, eh merci beaucoup. Euh, le Coran est plein de fautes en grammaire arabe. Et maintenant, vous voulez maintenant arranger votre Coran, votre dictionnaire, votre grammaire, pour que ça puisse couvrir les erreurs, pour que ça puisse, euh, ça puisse se conformer au Coran. C'est ce que vous voulez faire. If you was the highest. Thank you very much. So no, it's not for the highest. But because no, no, no, no. The Quran is full of mistakes, my friend, and now you are trying to make a grammar fit with the mistake book. If you want to make a grammar, make it a grammar fit with the Arabic exist before. Si vous voulez faire la grammaire, faites ça que ça puisse être en accord avec l'arabe qui existait avant qu'on puisse imprimer le Coran. Il ne faut pas faire que la grammaire puisse être conforme aux erreurs qui sont dans le Coran. For the Quran. Arab before Islam, they were, were amazing in Arabic. Les Arabes avant le Coran, ils étaient merveilleux dans la langue arabe. You know that there is something called al-mu'allaqat. You know what al-mu'allaqat, right? Tu sais euh, ce livre-là arabe dont on parle? Okay. Arab people they used to hang poetry and it contained thousands of of, a poet. Et les, Arabes, ils avaient donc euh, l'habitude de, de, composer des, des, des milliers the, the, the, poem in Arab. And they don't even repeat the same sentence twice. The Quran keep repeating the same sentence because. Et il ne répétait même pas une phrase deux fois, mais le Coran ne fait que répéter des phrases plusieurs fois. He, the, the one who is making the Quran is very weak in Arabic. Puisque celui qui a composé le Coran, il est très faible en langue arabe. I read only carefully here. Et tu peux lire. Do avec you know moi. What, what do you know? Tu peux lire avec moi euh, le, le Coran ici. Euh, tu connais la signification de ce mot ici? Uh, read with here. Do you know okay. what, what do you know what as-samad means? Est-ce que tu connais la signification de, de ce mot as-samad? As-samad dans la sourate 112. Est-ce que tu, tu connais ça? Yeah, that's stable. What does samad mean? Stable? Uh, oui, je connais ça. On se veut dire euh, étable. Tu veux dire étable? Uh, as-samad, like I don't know, explain in English. Okay, no... uh, bon, je ne sais pas comment expliquer ça euh, en anglais. Have you, ever, have you ever heard of the word masmuda? Et, attends, je vais t'expliquer. Est-ce que tu as déjà entendu parler de, du mot masmouda? Mm. Or samada, like the one who collect money. Ou bien samada, celui qui est en train de collecter l'argent. Spare, yeah, spare okay, okay. This is what samada is. This is coming from the Aramaic language. This is an Aramaic word. Oui, à celui qui collecte l'argent, donc ou bien garder, ce mot vient de la langue aramène. Samada is you collecting things together, putting them together to make a whole thing. Euh, lorsqu'on dit samada, cela veut dire que tu es en train de collecter, de collectionner des choses, tu es en train de les conserver, de les mettre quelque part, comme lorsqu'on collecte l'argent. So, a child, he's samada the, the, the money It means he's collecting the money until the money became bigger, became something he can do something with it. Donc, lorsqu'on parle comme un enfant qui est en train de samada, l'argent, cela veut dire qu'il est en train de garder l'argent dans une petite boîte jusqu'à ce que l'argent puisse devenir beaucoup d'argent. Lorsqu'on dit samad dans la sourate Ikhlas, la sourate 112. So look what it says here. This is something Muhammad trying to copy the Jews. Regarde ce que ça dit. Cela dit, euh, Muhammad est en train de vouloir recopier les Juifs dans cette phrase ici. This is something Muhammad trying to copy the Jews. The Jews, they have a very famous sentence that says, Oh Israel, say that. Uh, uh, les, les, Juifs, ils ont euh, leur, leur, schéma hein, d'Israël, euh, une phrase célèbre qui, qui sont en train de dire Israel, your, your God is Echad. Echad. So this is from coming from Echad. Donc ils disent que Oh, écoute Israël, votre Dieu, il, il est euh, had. Le mot en arabe, en, en, en euh, ça vient, euh, arabe ici, ahad vient du, mot hébreu ehad, comme disent les Juifs. But ehad in the Hebrew mean God as unity. This is why the Bible says. Mais ben, le mot ehad dans la langue hébraïque, ça veut dire que ça vient du mot unité. C'est pour cela que la Bible dit. That men and women they get married and they became hard C'est pour cela que la Bible dit l'homme et la femme, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront un, une seule chair, un. But they are two. Mais ils sont deux. see, this is ahad. This is exactly Muhammad is copying the Jews, and then he said. Et ça, c'est exactement Muhammad qui est en train de recopier les Juifs. He made second mistake copying the Aramaic. Il a fait une erreur, une deuxième erreur. Il a recopié les araméens, la langue araméenne. Samad. He is the collective. He is a collective of things. Lorsqu'il dit le Samad, le, euh, dans le, verset euh, qui suit, il, dit que Allah est en train de collectionner. C'est ça la signification de ce mot ici. He is not one, he is unity. Non, non, non, non. Il n'est pas un, mais il est une collection. Let me continue. Let me continue. And let me on he is unity. No, no, no, no. as Let me continue. Let me. No, non, non, Christian Prince. as veut dire. Continue. And let me continue. Let me continue. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Then he says, and he said, "Lam yalid mula." That is the most funny argument ever because the Christian don't believe that the Father gave birth to Jesus. Et cette phrase ici, c'est la phrase la, la plus insensée puisque les chrétiens n'ont jamais dit que Dieu a donné naissance à Jésus. Ils n'ont jamais dit ça. But it's not in general. Non, non, non, non, he's asked. Ah, bon, euh, ici, Elle euh, est en train de parler d'une manière générale, euh, Christian Prince. So the, Christians, the, he's the Christians. Non, non, non, non. Ici, Muhammad est en train de répondre aux chrétiens. Lam yulad wa lam yulad. Hey Christians, anyone believe that the father he gave birth to a person his name is Jesus? E, est-ce que vous les chrétiens, est-ce que quelqu'un croit que Dieu a enfanté un, un fils qu'on appelle Jésus? Anyone believe in that of you? Est-ce que quelqu'un est parmi vous quoi ça? Who is a Christian here believe that God the Father he gave birth to the Son, his name is Jesus? Qui, qui est celui qui croit que Dieu a donné naissance, il a, il a, il a enfanté un enfant qu'on appelle Jésus? Don't believe in that. So and then he said, I'm yulad." So as we are, if we're Christian, we believe that God is, is born. We don't believe in that. Comme nous, nous croyons que Dieu a été enfanté. Est-ce que nous, les chrétiens, tu vois, ce que nous croyons ça? We don't believe in that. On ne croit pas comme ça. So here you will, you will notice Muhammad is trying to make a verse. Donc tu vois ici, Muhammad est en train d'essayer de faire un verset. Trying to make a Quran. Il est en train de vouloir faire un Coran. Trying to copy the Jews where he said using the word ehad. Il essaie de recopier les Juifs en utilisant le mot ehad. Ahad. Say that your Lord, O Israel, your Lord is Echad. Là où les Juifs disent que, écoute Israël, votre Seigneur est Echad. Your Lord is one, but one here is not about one person. Votre Seigneur est un. donc une personne, le un d'une personne. It's about unity because the same word is used many times in the Bible. It is about two joining marriage. Donc le, le mot là, ça parle de l'unité. Et ce mot-là est utilisé beaucoup de fois dans la Bible lorsqu'on parle que, euh, du mariage de l'homme et la femme qui s'unissent. Still they are echad. Et ils sont echad. Here Allah as samad, he is a collective. Mais lorsque vous dites que Allah, Allah ou samad, cela veut dire qu'il est une collection. Let me ask you, you as a Muslim, you believe in something called tawhid. Attends, je te posais une question. vous, en tant que musulman, vous croyez dans quelque chose que vous appelez tawhid. Euh, euh, une minute, on va projeter le, verset que Christian Prince est en train de parler euh, sur al iklas euh, sur al iklas euh, sur 112. Ok, on y va. Nous sommes là, nous sommes là. Surat 112, on dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il dit, dit, il est Allah l'unique, le, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. C'est ce que Christian Prince est en train de donner. Mais tout ça, c'est une fausse translation. Ils ont fait ça pour tromper les gens. On continue avec Christian Prince. Euh, on y va. Yes. Okay. About two in marriage, still they are ikhad. Here Allah as Samad, He is a collective. Let me ask you, you as a Muslim, you believe in something called Tawheed. Vous en tant que musulman, vous croyez en quelque chose. Je te posé une question. Ce que vous appelez le Tawheed. Yes. Okay. Oui. No, there is no Tawheed in Quran, I know, but we right. No, no. Ah oui, mais Christian, je sais que le mot Tawheed n'est pas écrit dans le Coran. No, that's not a question. That's not a question. But non, c'est non, c'est pas ça la question. Tawhid, when you say tawhid, it means unification. Lorsque vous dites tawhid, ça veut dire l'unification. Yes. Okay. Oui. How you how you can unify one? Is one already. Comment est-ce que vous pouvez unifier un? Il est déjà un. Okay. How you how you can unify one? Is the one already? How you can unify him? Comment est-ce que vous pouvez unifier un s'il est déjà un? We don't, we don't say unify. It's just human. No, no. The non, nous ne disons pas, euh, nous ne disons pas unifié. Euh, word tawhid, the word tawhid means unifying, correct? It comes from... Non, non, non, non, attends. Le mot Tawhid veut dire unifié, n'est-ce pas? Al-wahid. Non, my friend, non. Correct? It comes from al-wahid. Ça vient de, du mot al-wahid. Non, my friend, non. Tawhid, tawhid. This is not about al-wahid. non, non, mon ami. Euh, ceci n'est pas à, propos, à propos du mot al-wahad. I'm talking about the word tawhid itself. Je parle du mot tawhid lui-même. The second you say tawhid, it means you are making a union. Du moment où tu dis tawhid, cela veut dire que vous êtes en train de faire une union. You can say yeah, yeah. Okay. Oui, tu peux, oui, on peut dire ça. So how you can how you can make union if he is one already? Maintenant, comment est-ce que vous allez faire une union si il est déjà un? If it's one of its meaning, you, you should In know that. Arabic, Non, c'est l'une des significations. in Arabic, and correct me please if I'm wrong. Dans la langue arabe, bon, tu peux me corriger si je suis dans l'erreur. Do we Yeah. see توحيد الدول العربية? Of course. Okay, توحيد الدول العربية. Translate to me, please. Est-ce que tu peux tra- euh, tra- traduire ce mot ici The Union Arabic. Okay, uni- Donc, l'union des Arabes. in No, no. Arabic, in Arabic, and correct me please if I'm wrong. Tu peux me corriger si je suis dans l'erreur Do we Yeah. see توحيد الدول العربية? Of course. Okay, توحيد الدول العربية. Translate to me, please. Tu peux tra- traduire ça, ce mot ici Of course. Okay, توحيد الدول العربية. Translate to me, please. The Union Arabic. Okay, Conference. L- L'union des Arabes. unification of the Arab states, correct? Unification. Donc, l'unification des États arabes. Donc, l'unification. Okay. Oh, oh. Okay. Thank you. Oui. So now Tawheed, it's not about once oneness. It's about making a group united. Donc, Tawhid, ce n'est pas à propos de un, de l'unité, mais c'est faire l'unification, de unifier. So it cannot be oh. about one. Donc, c'est à propos de un. So again, it's a wrong phrase Muslims they use about their religion. Donc, c'est une euh, mauvaise phrase, un mauvais mot, mot que les musulmans utilisent pour leur religion. And let me That's ask, let one me, of the meanings. let me, let me ask you, my friend, Ah, Bon, c'est l'une des significations. Ouais. Ah, attends, je vais te poser une Do you question. see in the verse it says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Est-ce que tu vois dans ce verset ici euh, ce qu'on a écrit True. Okay, why, what is the what is the benefit of huwa? que les- la signification, bon, pourquoi est-ce qu'on a mis ce mot-là, Huwa He is. cela veut dire il est. Il. who is the one who's talking? Maintenant, qui est en train de parler dans ce verset? It's saying, say that God is one. Okay. Bon, ça veut dire, il dit, dit que Dieu est un. Okay. Huwa, Allahu ahad. Okay, why I need to say huwa? Why not? What can I say say Allah is one? Bon, pourquoi est-ce que je, je dois dire huwa au lieu de dire que Allah est un? Why he's saying, say I, didn't read, I didn't read the Quran, so bon, bon, pourquoi est-ce qu'il dit il Why he's saying, say? I didn't, write I didn't read the Quran, so I don't know. <laughs> Ah, Christian moi, je n'ai pas écrit le Coran, je ne sais pas. Okay. Uh, this is a mistake again. If you go in the Quran, if we copy the same word huwa, ah, ça c'est une autre erreur. Si on recopie ce mot-là, huwa, et on va dans le Coran. All over the Quran, you will see Allah keep saying, it is He who created the earth and the heaven. Donc, oh, tu vas voir que partout que Allah est en train de répéter le même mot que c'est lui, Allah, c'est lui qui, qui, a créé les cieux et la terre, c'est lui. It is he who created you. It is he. So who is the one is talking? C'est lui qui t'a créé, c'est lui. Bon, maintenant, qui est en train de parler? Another another mistake. The author of the Quran, he keep, you know, uh, forgetting to switch. Between... Donc euh, là, c'est une autre erreur. Donc l'auteur du Coran, il a oublié de changer la personne qui parle. between the first person and the second person. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. He, it is He who created for you what is in ever in earth. Okay, well, who is talking? Allah. Okay, why Allah saying it is He? If He is the one who's talking, I should say it is I. Une minute, on essaie le son, mais on va faire retourner de 30 secondes. Mes excuses. know, uh, forgetting to switch between the first person and the second person. Donc, celui qui a écrit le Coran, il oubliait. He, so who is the one is talking? C'est qui qui parle là? Another another mistake. The author of the Quran, he keep, you know, uh, forgetting to switch between the first person and the second person. Là, c'est une autre erreur. L'auteur du Coran qui oubliait de changer entre la première personne et la deuxième personne ou la troisième personne. هو الذي خلق لكم الماء في الأرض جميعا. He, it is He who created for you what is in ever in earth. Okay, Donc, c'est lui qui a créé pour vous ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. well, who is talking? Qui parle ici Allah. Okay, why Allah saying it is He? If He is the one who's talking, Maintenant, pourquoi est-ce qu'Allah doit dire que c'est lui Euh, Maintenant, si c'est Allah lui-même qui parle, I should say it is I. Not Il devrait dire c'est moi au lieu, au lieu de dire c'est lui. It is he. So everything in this religion, it does not make sense. Donc tout dans cette religion n'a pas de sens. And the Muslims, I feel sorry for them. They try to fabricate meaning to make it fit with. Et les musulmans, j'ai pitié d'eux. Ils, ils essayent de, de, trouver des significations pour que ça puisse se conformer à cette, à cette, à cette erreur ici. only for them they try to fabricate meaning to make it fit with the order. And let me ask you, you... Et eh, ils essaient de fabriquer la signification pour que ça puisse se conformer à ça. J'ai pitié d'eux. So everything in this religion, it does not make sense. Donc tout dans cette religion n'a pas de sens. And the Muslims, I feel sorry for them. They try to fabricate meaning to make it fit with the order. And let me ask you, you are a very smart person, and I like really enjoy. I'm enjoying talking to you. Attends, je vais même te poser une autre question. Tu es une personne intelligente et ça fait du plaisir de te parler. Merci. Do do if, if you are a person who created the earth and the heaven, I'm not saying that that because this will be kufar, right? Bon, si toi tu es la personne qui a créé les cieux et la terre, bon, je ne dis pas ça puisque ça serait donc une euh, un, donc un péché, donc euh, un Kofar. donc comme un blasphème. But let us say If you are a person who, let us say, build a house. Bon, prenons euh, cet exemple. Si toi, tu es la personne qui a construit une maison. And I ask you, which room you finished first? Et je te pose la question, quelle pièce de maison, quelle chambre as-tu terminé la première? Don't you remember? Certainly. Who finished first? Shouldn't you remember? N'est-ce pas que tu vas te rappeler de ça? Certainly. Oui, certainement. Okay. I want you to read with me carefully, please. J'aimerais que tu puisses lire avec moi attentivement. I don't know what's your name, what I will call you, my friend. Ah je ne sais pas quel est ton nom et comment est-ce que je peux t'appeler. Whatever you want. Whatever I want. Okay. Ah, tout ce que tu veux. Ah, ah, tu, je, je, peux t'appeler de, de, de n'importe quelle façon, comme tu dis. Okay, that's a nice name. Ah, ça, c'est un bon nom. <laughs> Mr. whatever you want. <laughs> Donc, monsieur, tout ce que je veux t'appeler, messieurs. All right. In the Quran, friend. Whatever I want. Okay, that's a nice name. <laughs> Mr. whatever you want. All right. In the Quran. <coughs> Dans le Coran. Let us start from this verse. Chapter 2, verse number 29. Ok, on va commencer par ce verset. chapitre 2, verset 29. It is He who created for you whatever is on earth. Celui qui a créé pour vous tout ce qui est tout ce qui est sur la terre tout ce qui est sur la terre and then he went to heaven you know as long as you speak arabic that will make things easier for me et il est parti au ciel Bon, comme tu parles arabe, cela va me rendre la tâche facile. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. Based in this verse, which one Allah finished first, which one Allah finished f- second? Nous basons sur ce verset. Qu'est-ce que Allah avait créé la première et qu'est-ce qu'il avait créé la dernière It's not mentioned. Just it's just said Ah, c'est pas mentionné ici. he created the, the No, it earth and says- then he went back to, s- to the heaven. No? Donc, il, il- il est mentionné, donc il, est- il a créé la, donc, la terre et puis il est, il est parti au ciel. My friend, it says فسواهن سبع سماوات ثم Oh right, yeah. When you say ثم, what ثم mean? You know Arabic very well. Non, attends, il est écrit ici, Thouma. Tu connais la signification du mot Thouma, tu connais l'arabe très bien. Then ثم, it's mean after, right? Thouma veut dire après, n'est-ce pas Yeah, And actually in Arabic, in Arabic, if, alors. No, no, après. If you go to thumma, thumma, yeah. when you say thumma, what thumma mean? You know Arabic very well. Done. Thumma, it's alors. In after, right? No, oh, thumma veut dire après. Yeah, And actually in Arabic, alors. In Arabic, if you go to thumma, thumma always present that there is a there is a distance of time, not only like uh, Euh, euh, dans la langue arabe, lorsqu'on dit thoma, ça veut dire qu'il y a une distance de temps. Uh, like uh, not uh, just after that, it's after that, it took a while. Okay. Donc, oh, ah, donc cela a pris, a pris beaucoup de temps. Ça a pris un long temps. So it is he who created everything for you in the earth, and then after that took a while, and then he went to the heaven. Donc celui qui a créé toutes choses dans, euh, sur la terre, et puis ça un temps, et puis il est parti au ciel and the heaven he made seven sky. So et, et les cieux, il en a fait sept cieux. It's confirmed here in this verse that Allah created everything in the earth first, correct? Donc ça confirme ici que Allah a d'abord tout créé sur la terre, n'est-ce pas? Okay, and then he made oui. the, earth, the, the, the seven heaven. Okay. Et puis il en a fait sept cieux. If we go to the different verse on the Quran, si on part dans un autre verset du Coran, you will find This is why I like, I like it when somebody speaks Arabic, because that will make it a lot easier for me. Euh, c'est pour cela que j'aime que la personne puisse parler arabe, puisque cela rend la tâche si facile pour moi. From somebody, you know, ignorant in the language. Euh, par rapport à quelqu'un qui est ignorant dans la langue arabe. If we go to chapter 79, verse number 30. Si nous partons dans le chapitre 79 euh, au verset 30. You will see it says tu verras ce qu'il dit ici. And by the way, you can choose any translation you want. Et eh bon, tu peux euh, choisir la translation du Coran que tu veux. Oh, I don't need translation. Okay, for... Ah bon, non, moi je n'ai pas besoin de translation. Oh, absolutely, you don't know. Uh, uh, ok, ok, c'est bon, tu n'en as pas besoin. If you, op if, you, if you don't mind, open the Arabic from your side, you know. Oh, so... yeah, yeah, doesn't matter. Bon, si tu veux, tu peux euh, ouvrir la, la version arabe de ton côté. yeah okay then you will see here that uh, I have to show in English because people don't speak uh, uh, Arabic. So euh, oui, je dois montrer ça, ce côté en, en, anglais puisque beaucoup de gens ne comprennent pas la langue arabe ici. We have yeah. to do it in English. Okay. Je dois montrer ça en anglais ici. Okay. Ah, no, I understand. understand. Okay. It je says here. Which je comprends. Are you ye, ye harder to create or the heaven that he built? verset 27. Surat 79, verset 27, il dit que êtes-vous plus dur à créer que le ciel qu'il a, qu'il a, qu'il a construit? He raised the height therefore and ordered it. Il a élevé bien la, voûte et l'a ordonné. And he made the dark night therefore and he brought forth the moon, which means the light, the stars, correct? You agree? Donc il a fait aussi donc euh, la nuit, donc ça veut dire que donc les étoiles, tout ça. Est-ce que tu es d'accord? Yeah, okay. And after that, he spread the earth, and he produced the water, therefore. Et après cela, il a fait la terre. Bon, pour plus de précision, on doit montrer ça aussi à nos téléspectateurs dans la langue française, puisqu'on a déjà prévu ça. pour être à la page avec Christian Prince là c'est la sourate. On, doit d'abord commencer avec la sourate qu'il avait commencé, sourate 2 au verset, au verset 29. Sourate 2 au verset 29, c'est là que Christian Prince avait commencé la première écriture. Il avait dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa, volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Il est l'omniscient. Donc ici, on dit que Allah, il a commencé à créer tout sur la terre, et puis, et on dit après, puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc, il a commencé sur la terre d'abord, et puis après, il est parti au ciel. Maintenant, au verset 79, au verset 27, on commence là. Il, il a dit ceci, verset 27, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit Ici, on commence, c'est le ciel qu'il a commencé à construire. Il a pourtant construit. Il a bien élevé sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et a fait luire son jour. Là, c'est le soleil, les étoiles, tout ça. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. 30. Euh, Donc, on, voit très bien qu'il a commencé ici dans la Surah 79. Il commence par le ciel et puis et après cela, après cela, il va à la terre. il commence avec le ciel et puis il va à la terre. Mais dans l'autre sourate 2, il a commencé par la terre et puis il est parti au ciel. On retourne très vite à Christian Prince. Là, c'était juste une récapitulation pour nos, nos amis francophones. On continue avec Christian Prince pour répéter les mêmes mots. On y va. And then he made first hell and then he provide the provision for you for the cattle. But remember the verse. il a fait des montagnes, il a donné la provision pour euh, les bétails. Tu te souviens aussi le verset? We showed you, it says that Allah, he finished everything in the earth and then he went to the heaven and he made them seven, right? Euh, le verset qu'on avait lu auparavant, surat 2, 29, on dit que Allah a terminé tout sur la terre et puis il est monté au ciel. Was it before or after? C'était avant ou bien après? No, it says in chapter 2 that Allah, He uh -huh. made, He finished everything in earth, and then He went to the sky and He made the seven skies. Non, il est écrit dans la, le chapitre 2 que Allah a tout terminé sur la terre et puis il est monté au ciel. Il en a fait sept cieux. Okay. Okay, but here it says, and after that, what after that? After that, Allah. Mais ici, il est écrit après cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah, he went to the earth. It's the opposite direction. Ici, c'est après cela, il est parti vers la terre. Donc, c'est une direction opposée. Allah hmm. cannot remember which one he started first with. Donc, Allah ne peut pas se rappeler qu'est-ce qu'il avait commencé avec, le premier. The earth or the heaven. Est-ce le ciel ou bien la terre? Do you see it? Yeah. If we go to different verse in the Quran, we are not done. Tu vois, si tu pars dans un autre verset du Coran, on n'a pas encore terminé. The, the, the, ah, the disaster is continuing. Let us see together. Le dégât continue, le désastre continue. Do you see it? Yeah. If we go to different verse in the Quran, we are not done. The, the, the, the, ah, the disaster is continuing. Let us see together. On n'a pas encore terminé. Le désastre continue. On va voir ensemble. You know? the disaster continue. You know, this God, he cannot stop talking. I mean, I wish he can stop talking so the Muslims can have a break. Le dégât continue. C'est Dieu, il n'arrête pas de parler. J'ai préféré qu'il s'arrête, il arrête de parler pour que les musulmans puissent avoir un peu de, de répit, mais ne fait que parler. The disaster is continuing. Let us see together. You know? Le désastre continue. On va voir ensemble the disaster continue. You know, this God, he cannot stop talking. I mean, I wish he can stop talking so the Muslims can have a break. But hmm, what we can do? Qu'est-ce qu'on peut faire? If you go to chapter 41, please open the Quran from your side. Si tu vas dans le chapitre 41, tu peux ouvrir le Coran de ton côté. It says, il dit ceci. I will show it in Arabic and English. So vais montrer ça en arabe et puis en anglais. You can take an idea. Pour que tu puisses une idée. In chapter 41, it says, Dans le chapitre 41, il dit قل أين أك... uh, uh, he's, he's speaking about creation the earth. It says, خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السم... السماء وهي دخان so that he finished all the earth and the sky was what? Was a smoke. il a terminé toute la terre et puis le ciel était enfumé. okay. that's, scientifically, that's true. Ah oui, elle a fumé. Donc, euh, scientifiquement, là, c'est vrai, Christian Prince. No, my, this is not question. Non, non, mon ami, là, c'est n'est pas la question. Question is, remember which one he finished first. La question est que votre Dieu ne peut pas se rappeler qu'est-ce qu'il avait terminé en premier lieu. non, non, no, let's take, let's, let's be fair. Like, okay, I agree with you. Maybe there are mistakes. I don't know. Euh, euh, soyons donc euh, francs, hein, Christian Prince. bon, peut-être il y a des erreurs. Bon, moi, moi, je ne sais pas. Hein. Let's be fair. The, the universe was smoky in the beginning. Science confirmed that. And euh, soyons francs, donc l'univers a été enfumé auparavant, donc la science confirme ça. My friend, my friend, no, non, the science don't confirm that. The, friend, the, the science non, non, mon ami, la science ne confirme pas ça. Il faut pas dire ça. Confirm that, the, that science you are talking about, the Big Bang, there's no smoke. It was nothing and nothing exploded. Non, non, non. La science dont tu parles, donc le Big Bang, euh, dit qu'il n'y avait rien, il y avait un néant, et puis le néant a explosé. Which I believe is stupid, because how there was nothing and then nothing exploded. C'est que moi, je crois que c'est une stupidité. Comment est-ce qu'il y avait un néant, un rien, et puis le néant a exp explosé? That's really funny. Same time. C'est drôle ça. Like God was the causer of the nebula. Non, non, no. Do you see that? Ah non, on parle qu'il y avait un, un nébulaire. The Quran never say that. We can go that uh, if you want. We can let us finish this one, and we can go to that one to show you the Quran speak even the, the Non, le Coran ne parle pas de ça. Euh, si tu veux, on va terminer avec ça et puis on va partir voir si le Coran parle de ça. C'est uh, sourate al-Anbiya verse 30, I think. I'm not sure. Uh, dans la sourate Anbiya, verset 30, uh, uh, 21, verset 30, on parle de ça. You see, I never spoke to a Muslim. He have understanding of his book. With my respect to you. Avec tout le respect que je te dois, je n'ai jamais parlé à un musulman qui connaît son livre. If we yeah. go right now, but can you finish this one first, just to confirm it? Okay. Verse 30, I think. No, no, no. You see, the, the, Quran never say that. We can go that uh, if you want, we can let us finish this one and we can go to that one to show you the Quran speak even the opposite. On peut terminer avec, avec ça, puis on va partir euh, te, te montrer ça. In uh, Surah Al-Anbiya, verse 30, I think. No, my friend, sure. you see, I never spoke to a Muslim. He have understanding of his book. With my respect to you. If we yeah. go right now, but can you finish this one first? Just to yeah. confirm it, okay. On peut d'abord terminer avec ça, puis on va partir là. So which one Allah here he finished first? He finished the earth in two days. euh, ici, dans la Sourate 41, qu'est-ce qu'Allah a terminé en premier lieu Il dit qu'il a terminé la, la, terre en deux jours. And then he made the mountains. Et puis il a fait des montagnes. And then he put aqwatuha, aqwatuha mean whatever food, uh, substance. Uh, Et puis il a mis des substances, de la nourriture, tout ça. Trees, yeah, fruit, okay. And then after that was, the sky was a smoke still, which means there's nothing. Et puis après cela, il y avait de la, de, de, de la fumée. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. and then in verse number 12 it says he made them seven skies Et puis au verset 12, il dit qu'il en a fait sept cieux. in two days and then was وزينا السماء الدنيا بمصابيح مصابيح is the is the stars right The stars. so the last thing Donc il a fait aussi des étoiles ici. here according to Allah created is the stars do you agree Dans la dernière chose qu'Allah a créée ici, ce sont les étoiles. Est-ce que tu es d'accord okay but if you go to the other verse it's the opposite Mais si on va dans l'autre verset, c'est l'opposé. Read carefully, my friend. Tu peux lire. This is chapter 2, verse 29. It says the opposite. And if we go to the other chapter, let us go here. Ça, c'est le chapitre 2. Euh, tu vas voir que c'est l'opposé. On peut partir ici. It says, Il dit, that Allah, let us see, he created he you know he created the heaven and the earth verse number uh, chapter 20, 41 verse number 27 au verset 27 il dit ici il dit ça c'est la sourate 79 on, on, va vérifier sourate 79 au verset au verset 27 79 au verset 27 on y va are you hard harder to create or is the heaven uh, uh, that he built? Êtes-vous plus dur à créer comme le ciel qu'il a construit? He raised height therefore order. And il a bien euh, élevé sa voûte et puis l'a ordonné. He made dark and night, therefore he brought forth morn, uh, therefore, and after that he spread the earth. Au, au verset 30, il dit, et après cela, il a étendu la terre. So Allah, he finished totally the, the heaven. And then he went to the earth to finish it, correct? Donc, Allah d'abord terminé ce qui est dans le ciel, et puis il est parti à la terre pour terminer ça. Is it clear? Yeah. That's correct? But okay. this is different from what he said in the other chapter. Claire. Bon, mais ça, c'est différent de ce qu'il dit dans l'autre chapitre. It is 100, so 100, 100 what I understood from this, it's like you want. C'est totalement 100 degrés de différence. You want to make a cup of tea, for example. You don't, you don't suggest, but you want to make a cup of tea, for example. Agree. from this, it's like you want to make a cup of tea, for example. You don't, you don't just put water, tea, sugar, whatever. No, you, Ah bon, c'est ah bon, comme si, euh, Christian pense. bon, c'est comme si tu veux faire du thé. Bon, tu ne, tu ne prends pas juste de l'eau, euh, du, thé, du lait, du sucre en même temps, donc. Tea, first hot water, you boil the water, then you put the tea, then you put the sugar. Donc d'abord, tu dois chauffer de l'eau, et puis tu vas mettre du thé, et puis tu vas mettre du sucre you mix, then you have the tea done. Alors tu vas mélanger ça, alors tu vas boire du thé. I think that's what was the author of the Quran doing, whether it was God, Muhammad, I don't know. Donc je pense que c'est ce que l'auteur du Coran voulait dire, que ce soit Muhammad ou bien Allah lui-même, s'ils étaient auteurs. But let's be fair, let's say the bad points and let's say the good points. From a good point, it... Euh, bon, il faut être euh, honnête, euh, euh, Jean, euh, franc dans tout ça. Hein? you want to make a cup of tea, for example, you don't you don't say just put water, tea, sugar, whatever. No, you, you tea first, hot water. You boil the water, then you put the tea, then you put the sugar. Then Donc, tu, tu viens d'avoir de l'eau chaude, puis tu mets du thé, et puis tu mets du sucre. You mix, and then you have the tea done. I think that's what was the author of the Quran doing, whether it was God, Muhammad, I don't know. Ah donc, c'est ce que j'ai. L'auteur du Coran euh, voulait dire, que ce soit Dieu ou Muhammad, je ne sais pas. But let's be fair. Let's say the bad points and let's say the good points. From a good point, it's it's kind of legit, but from was all over the place. But it was legit. What le hein? Il faut être franc. Donc, ce qui est bon, il faut être euh, dire euh, ce qui est légal, ce qui est bon. Il faut dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. On doit dire c'est mauvais. My friend, you see, he's talking about the order of creation. Bad points and let's say the good points. From a good point, it's it's kind of legit, but from was all over the place, but it was legit. What legit? My friend, you see, he's talking about the order of creation. Otherwise, he will not say, and after that. Eh, qu'est-ce que dire euh, légal? Bon, ici, il est en train de parler de l'ordre de la création. Sinon, il n'allait pas utiliser le mot après. Après. The second you say after that, you just told me what happened before, what happened after. Lorsque tu utilises le mot après, après cela, cela veut dire que tu parles de ce qui était avant et puis de ce qui va s'en suivre. It's not about making tea and coffee. We're talking about creation the earth. So ici, on ne parle pas de faire du thé ou du, du café. Ici, on parle de la création de la terre. how you say to me, after I did this, I did that, and in that verse, you say the opposite. Mais comment est-ce que tu vas me dire que après ça, j'ai fait ceci et cela, et dans l'autre verset, tu dis totalement l'opposé? I'm sorry, I'm Okay, so this. Ah, je comprends ce que tu dis, Christian Prince. C'est une contradiction. No. C'est une contradiction, ça. Oh, we go to the, to the one say to me that uh, the Quran speak about the creation of the earth in a scientific way. Let us, let Allons dans ce que tu disais maintenant, que euh, le, Coran dit que euh, le monde a été créé d'une manière scientifique. Allah a créé le monde d'une manière, comme disait et confirmé par la science. Avant de partir là, je vais vous montrer euh, le verset que Christian Prince était en train de lire en français pour qu'il soit sur la même page. Ici, c'est la sourate 79, au verset 27, Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit Il a bien élevé sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait éluire son jour. Et quant à la terre, après, après cela, il a étendu. Il a fait sortir d'elle son nom et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Ça, c'est la Sourate 79. La sourate 2, récapitulation, c'est lui qui a pour, pour vous tout ce qui est sur la terre, et puis, puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fils de Dieu. Et puis, il y a un autre verset que, Christian s'est a ajouté, la sourate 40, 41, 41, sourate 41 au verset 9. Il dit, « vous euh, l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Il a créé la terre ici. Celui qui a vraiment fixé des montagnes au-dessus d'elle l'a béni, assignant des ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée à ceux qui Et, et, puis il dit, il s'est ensuite, après cela, ensuite adressé au ciel qui était alors en fumée et lui a dit ainsi qu'à la terre, venez tous, bon gré, mal gré, tous dire nous venons obéissants. Il en décréta d'en faire sept cieux en deux jours et releva à chaque ciel sa fonction. Et puis, nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes, les étoiles, et l'avons protégé. Donc, les étoiles furent, créées ici en dernier lieu. Ce sont les étoiles que Dieu avait terminé la création avec. OK. Et puis, on part. Christian Prince va lire la sourate 21 au verset 30, là où le monsieur parlait du Big Bang, à la création, il dit ceci, et là là, on, nous sommes en train de faire une anticipation. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte Ensuite, nous les avons séparés et fait de, l'eau toutes choses vivantes. ici, on dit que les cieux et la terre formaient une masse. Or, dans le Big Bang, on ne parle pas que le ciel et la terre étaient au commencement. Il dit qu'il n'y avait rien et puis la terre, il y a eu une explosion. Mais si on dit que le ciel et la terre formaient une masse compacte, on, ok, on, rentre vite chez Christian Prince. On continue avec Christian Prince. Let us read together and, you will laugh with me in, five minutes. On va lire ensemble et tu vas, lire, tu vas rire ensemble avec moi. sûr. Dans cinq minutes. you will mention to me that the earth and the sky, the, the sky, they used to be together, and Allah, He, uh, correct? That tu dis que les cieux et la terre, ils étaient ensemble, et puis Allah les a séparés. Correct. Okay, chapter 21, verse number 30. Correct. Chapitre 21, verset 30. My friend, you see, the problem is, since I was a kid, people, they read with me the same sentence I read, but they don't see what I see. I don't know why. And you... tu, tu sais, le problème est que depuis que je suis enfant, les gens lisaient les mêmes, les mêmes textes avec moi, mais ils ne comprenaient pas le texte de la même manière que moi. Je ne sais pas pourquoi. You are today, you are doing the same. Chapter 21, verse, I don't know why. And you are today, you are doing the same. Et toi, aujourd'hui, tu fais la même chose. Chapter 21, verse number 30. Let us read together. Chapitre 21, verset 30. On va lire ensemble. And you can read in Arabic in case you wish to read in Arabic. Et tu peux lire en arabe si tu veux lire en arabe. Don't the unbelievers see that the heaven and the earth were joined together and we love them asunder? Est-ce que ceux qui ont mécru, ne voient qui parle que les cieux et la terre étaient ensemble, étaient joints ensemble, et puis nous les avons séparés. That there was earth, there was heaven, and we separated them. But ça veut dire qu'il y avait un ciel, et puis il y avait une terre, et puis on, nous les avons séparés. But that's false. Mais ça, c'est faux. That's not the that's Big, big Bang Theory. Exactly. Ça, c'est pas, c'est pas euh, le Big Bang. The Big yes. Bang, no, my friend, no, no. The Big Bang, there's not, there Hein, c'est pas ça le Big Bang. There was no heaven, there was no earth. Le Big Bang dit il n'y avait pas de, il y avait pas de ciel, il n'y avait pas de terre. <laughs> no, they didn't understand. Let's talk from scientific perspective. Okay? My friend, my... Non, Christian P.S. Parlons d'une euh, perspective scientifique. Friend, do the Big Bang believe there was earth? Est-ce que le Big Bang croit qu'il y avait la terre? Can I say it? Est-ce que je peux voir ça? Go ahead. Go ahead. Vas-y. Big Bang theory, it says that it was a nebula, it was a particle le, la théorie du Big Bang dit qu'il y avait un, un, Donc, il y avait euh, un, un, partic euh, des particules. So, the heaven and the earth were together. It was in a small entity. Donc, le ciel et la terre étaient ensemble. Donc, c'était une petite entité. And then it's were separated, and then the heavens were created, and then the earth was created from. Et c'était séparé, et le ciel fut, euh, fut créé, et la terre fut créée. The sun, etc. Uh, it's like too long to explain, but. Mm. Donc, c'est très long pour que je puisse vous expliquer ça. They were in a nebula, in, a mm. small particle, mm. from a scientific perspective. Forgot. Donc, ils étaient dans un, euh, nebulaire, euh, dans une parti, particule. Euh, et puis, euh, je parle d'une perspective scientifique. In, one, in a mm. small particle, from a scientific perspective. Forgot the Quran now. So, the Quran is... Je parle d'une perspective scientifique. Oublions le Coran ici forgot the Quran now. Hmm. So the Quran is true in a way. Dans le Coran est correct d'une certaine façon. No, my friend, let me, let me tell you, because here what he is talking about. Non, attends, mon ami. Euh, ici, j'ai expliqué ce dont on parle ici. Muhammad, he claimed that the earth and the heaven, they used to be attached together and Allah, he left the sky above. Ici, Muhammad est en train de dire que le ciel étaient ensemble et puis euh, euh, Allah les a séparés, il les a élevés, il a élevé le ciel. And this is why he said, he is the one who left the sky above. Et c'est pour cela qu'il dit que celui qui a élevé le ciel au-dessus. Out columns that you can see. Sans colonnes que vous, que vous puissiez, que vous pouvez voir. Above, without columns that you can see. So he claimed that he left up the sky. The sky used to be on the, on the ground, but this is false. Donc, Mouma dit que il a élevé, donc il dit que la terre était sur la terre. Donc, il dit, pardon, il dit que le ciel était sur la terre avant, et puis Allah l'a élevé. Because until now we are not separated from the heaven. We... Ce qui est faux, puisque jusqu'à présent nous ne sommes pas séparés de l'espace. Without columns that you can see, so he claimed that he lifted up the sky. The sky used to be on the on the ground, but this is false. Ça c'est faux. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas séparés du ciel. Nous sommes à l'intérieur de l'espace. Donc, nous sommes comme une petite euh, poussière là, dans l'espace. Inside the space, correct? Dans l'espace, correct? Okay. Oui, nous sommes donc euh, une poussière, donc euh, stardust, comme une poussière d'étoile. So what we, how we can say we are separated when we are inside the thing. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes séparés lorsque nous sommes à l'intérieur de la chose même? It's like saying to me, I separated you from the room, but I am in the middle of the room. C'est comme si je te dis, je te sépare de la chambre au moment où tu es à l'intérieur de la chambre même. A small dust in it. This is, this is funny. Nous sommes comme une petite poussière de ça. Eh bien, ça, c'est comique, c'est comique, c'est drôle, ça. Same time, what he's talking about here, in order to understand anything, you have... euh, en même temps, de, pour que tu puisses comprendre de quoi il parle ici, you have to connect the dots together. Alors, on doit euh, connecter les points ensemble. The Quran speaks about that. Uh, uh, uh, have you ever heard uh, uh, uh, chapter Qaf? Le Coran parle de. Est-ce que tu as déjà entendu parler du chapitre Qaf? Um, Yeah, I heard it. I heard Okay. Ah, cough. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Chapter cough. What cough is? Cough. Quelle est la signification du chapitre cough? Le mot cough, qu'est-ce que ça veut dire? We don't know. Ah, nous ne connaissons pas. C'est la lettre cough, that's what you know. Ah, c'est la lettre cough, cough, c'est ce que nous connaissons. Hmm. Okay, what is cough? What is the letter cough? La lettre cough, ça veut dire quoi? Ah, la lettre Kaf en arabe, qu'est-ce que Kaf la, lettre Kaf en arabe, c'est ce que ça veut dire. Hmm. But Kaf is not a letter really. No? Qatar in the Quran, the, the, the, the letter Kaf in the Quran. La lettre Kaf n'est pas non, normalement, ce n'est pas donc une lettre dans le Coran, c'est ce que ça veut dire. Is uh, a name of a mountain. C'est Kaf, c'est le nom d'une montagne. If we go to chapter 50, verse number 1. Si nous partons dans le chapitre 50 au verset 1. Chapitre 50. Chapitre 50. Welcome to my school, my friend. Sois le bienvenu à mon école. in Jalalain, look look what happened in, the, in Islamic religion. I mean, how funny it is. Regarde ce que les musulmans font la, dans la religion. Combien c'est drôle. Of God knows best what he means by this letter. But... Donc, ils disent que, Kaf, ça veut dire que Dieu connaît mieux, et Dieu lui-même connaît la signification de cette lettre, kaf. Là, c'est la tafsir Jalalayn. This is not really what it is. Ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Of is a story people before Aramaic and even Arab, they believe in a, in a, in a fiction story. Le, le, le mot ici grave, c'était ce que les gens, auparavant, euh, ils croyaient dans des histoires, des les légendes qui se racontaient. But this is not really what it is. Kaf is a story people before Aramaic and even Arab, they believe in a donc, les Araméens disaient ça. Même les Arabes, ils croyaient dans ces histoires ici. In a, in a fiction story, dans des fictions, that is a mountain, name is Qaf, and he is surrounding the earth from every direction. Ils croyaient qu'il y avait une montagne qu'on appelait Qaf, et cette montagne-là était autour du monde. Ça encerclait, le monde entier. together in different interpretation. On va lire ensemble dans une autre interprétation. Read carefully with me, please. This is Tafsir Ibn, uh, Ibn Abbas. Tu peux lire ensemble avec moi. Ça, c'est le, le Tafsir de Ibn Abbas. Ibn Abbas qui était le cousin de Muhammad. And from his narration and the authority of Ibn Abbas that he said, et de euh, l'autorité de Ibn Abbas qui a dit, in the inspiration, Allah saying Qaf. Qaf, he says, it is an azure mountain overlooking this world. C'est une montagne d'azur qui encercle le monde. And the color of the sky takes from it. Allah swear by it. Okay, Et la terre, le, ciel prend la couleur de cette montagne-là. Et Allah jure par cette montagne. Et on, va montrer ça, nous avons ça en français, hein, pour répéter fidèlement les mêmes mots que Christian Prince. Yeah. Ok, on y va. Ça, c'est Tafsir Jalalain on va grandir. Ils sont en train d'expliquer la situation de, de, de mot kaf, kaf, 50. Il dit que kaf, Dieu seul sait mieux ce qu'il veut dire par cette lettre. Par le glorieux Coran, par le noble, le mécréant de la Mecque non certainement pas cru à Muhammad. Là, c'était le tafsir Jalalaïn, mais on va partir dans Ibn Abbas, on va voir ce qu'Ibn Abbas a dit dans la même sourate, comment est-ce qu'il définit ça Ça, c'est le tafsir de Ibn Abbas. Il dit et de par sa narration sur l'autorité d'Ibn Abbas, qui a, a dit que dans l'interprétation de la parole d'Allah, Kaf, c'est une montagne d'azur surplombant ce monde et la couleur du ciel prend de cette montagne-là. Donc, la couleur du ciel, ça vient de la montagne d'azur. Allah a juré par cela, il jure par cela. Dans le glorieux Coran, il a juré par le glorieux et noble Coran. De la couleur bleue du ciel, ça vient à partir de cette montagne Kaf. Retournons très vite à Christian Prince. Pour terminer en beauté, l'émission touche à sa fin. Here is science. How Allah he separate the earth from the heaven. He put this mountain as Maintenant, comment est-ce que Allah, bon, ça c'est la science, il a séparé le ciel et la terre, et puis il a mis cette montagne ici comme From the heaven, he put this mountain as a wall around the earth. Il a mis cette montagne comme un mur autour du monde qui, sur, qui surplombait la terre. And even they are explaining that the sky is a blue because this mountain is a blue. Et ils expliquent même que le ciel est bleu puisque cette montagne ici est bleue. And this is why we don't see this mountain because it is blue. So like when you look in the horizon, you see a blue color. Et c'est pour cela que nous ne voyons pas cette montagne, puisque lorsque vous regardez à l'horizon, vous voyez la couleur bleue. Uh, if you look up, the sky is blue. Si vous regardez en haut, le ciel est bleu. If you look in the horizon, it's blue too. But this, si vous regardez à l'horizon, c'est aussi bleu. This is the mountain, and this is why we cannot see. Et ça, c'est la montagne. C'est pour cela qu'on ne peut pas voir. Because it's same color of the sky. Puisque ça, ça a la même couleur que le soleil et que le ciel. Chapter 50, verse number 1. C'est la sourate 50 au verset 1. First time I hear about it. Well, I, ah, c'est la première fois que j'entends ça. Uh, this has happened always when I speak to people. They say to me, first time I heard about it. This one. Ah, ceci arrive tout le temps. Chaque fois que je parle aux gens, ils me disent que c'est la première fois que j'entends ça. Why you are talking to Christian Prince, my friend? C'est pour cela que tu parles à Christian Prince, mon ami. Time I heard about it. That's why you are talking to Christian Prince, my friend. <laughs> That's why I said welcome to the school. <laughs> but, but c'est pour cela que je te dis, sois les bienvenus dans mon école. The school. <laughs> That's why I said welcome to the school but, but let's let's be honest. Like we should have bad points. We should have good points. There are some scientific evidence inside the Quran. It ah, bon, Christian Prince, on doit être franc. Donc il y a des points positifs et des points négatifs, mais il y a quand même des miracles scientifiques dans le Coran. not hein. even a single scientific evidence is the opposite. Not even a single scientific. Non, mon ami, il n'y a aucun miracle scientifique dans le Coran, pas même un seul. <laughs> but, but let's let's be honest. Like we should have bad points. We should have good points. There are some scientific evidence inside the Quran. It my could friend, have not um, even a single scientific evidence. is the opposite. Let, let us do let this. My, my Il n'y a aucun miracle scientifique dans le Coran. C'est totalement l'opposé. Ah, okay, give me one. Ah, non, attends, attends. Est-ce que tu peux me donner un seul miracle? You remember, like two minutes ago, you read uh, that the, uh, the earth was created in two days. Bon, tu te souviens, dans, il n'y a pas deux minutes, tu as dit que la terre a été créée en deux jours. Hmm. And we know from the Quran that uh, hmm. the, hmm. the, universe was created in six days, right? Hmm. Et nous connaissons dans le Coran que l'univers a été créé en six jours, oui? If we come to science, hmm. when was uh, the whole universe created? Bon, si nous partons dans la science, quand est-ce que l'univers tout entier a été créé hmm. It was created around like 13.8 billion years ago. Hmm. Ah, bon, ça a été créé, d'après la science, il y a à peu près euh, 30 milliards euh, d'années, à peu près. And one was the universe, uh, the Earth created. It was created around 4.5 years ago. Et quand est-ce que la Terre a été créée la Terre a été créée 4,5, à peu près 4 milliards d'années maintenant. 4.5 hmm. billion years ago. Cela veut dire 4,5 milliards d'années, la Terre a été créée. But about the universe, some people say 13 billion, some people say 14. Et à propos de l'univers, il y a des gens qui disent que c'est 13 milliards d'années, d'autres disent que c'est 14 milliards d'années. Donc, on va prendre la moyenne. Cela veut dire que c'est 13,5 milliards d'années. Donc, si nous divisons 13 milliards d'années, on divise ça par 4,5 milliards d'années. Mon ami, où est-ce que tu tu tires tout cette histoire-là des milliards, milliards. Just 13.5 billion, right? Hmm. So if we divide 13.5 by my friend, My friend, you can, you where do you get the billions from when we're talking about days? Où est-ce que tu tires ces milliards d'années, milliards, au moment où nous sommes en train de parler de jours? How you came to the ah, billions? non, non, non. Comment est-ce que tu en es arrivé au jour, euh, au milliard, pendant que nous parlons de jours? Ah, I'll, get to my point. I'll get to mm. my point. Donc, Christian, attends, attends. Euh, écoute ce que je, viens de dire, le, le, point que je veux faire. So 13.5 divided by 4.5 billion, we got 3 billion. Donc, 13,5 milliards d'années divisé par 4,5 milliards d'années, ça fait 3 milliards d'années. OK. Euh, euh, sorry, we got uh, How much exactly? Sorry. One second. Attends, je calculais une seconde. Ça nous donne combien So we got three. Yeah, I was right. We got three, right? Hmm. Ah oui, c'était 3 milliards d'années. 3. J'étais correct. And if we divide, so we know that the Earth hmm. is three times younger than the universe. Hmm. Et nous savons que la Terre est trois fois jeune par rapport à l'univers. Right? From a science. Hmm. Bon, par, par rapport à la science. six divided by two because three. So the Earth is three times younger than the universe according to the Quran also. Hmm. Et la Terre, bon, on a six divisé par deux. et la Terre est trois fois plus jeune par rapport à l'univers, d'après le Coran aussi. My friends, I, I, <clears throat> I'm very sad to make you disappointed because the Quran doesn't say the earth is created in two days. Attends, mon ami, je suis très triste de te décevoir puisque le Coran n'a pas dit ça. It's three times younger than the universe according to the Quran also. Hmm. My friend, I, I, I, I, I'm very sad to make you disappointed because the Quran doesn't say the earth is created in two days. The Quran says in six days. le, Coran n'a pas dit ça, que la terre a été créée en deux jours. le Coran dit que la terre a été créée en six jours. Let me read for you. Attends, je vais lire ça pour toi. Open the chapter 41. Yes, no, no. The earth, the earth, all of it is created in, in six days. La terre, tout entière, fut créée en six jours. Tu peux ouvrir chapitre 41. Two days to create the earth alone and four days to create the substance. Chapter 41, verse number 9. Donc, deux jours pour créer la terre toute seule, et puis quatre jours pour créer les choses qui sont sur la terre. Chapitre 41, à partir du verset 9, 10, 11, 12. Verse 10. Au verset 10, chapitre 41, verset 10. friend. Tu peux lire avec moi. Your sadly went in the wind. Et tes calculs sont partis en fumée. Say, is it that you deny him who created the earth in two days? Au verset 9, renierez vous celui qui a créé la terre en deux jours? All right, let us continue. And then he says, On continue et puis il dit, Then he set on earth mountains standing firm. Et puis il a placé sur la montagne, euh, sur la terre des montagnes. High above it and bestowed a blessing on the earth and measure therein all. Et sur la terre, il a mis des montagnes, il a, euh, sur la terre, et puis il a mis des bénédictions sur la terre. for Thanksgiving and nourishment due to preparation of four days. Do you see it? Et puis il a mis des, la nourriture des choses en, en proportion due en quatre jours sur la terre. Est-ce que tu vois ça? So now you have to switch upside all your calculation because now that that will make it six days total of work of Allah just to do finish the earth. Donc tu, tu dois revoir tous tes calculs que tu faisais là, puisque ça a pris six jours pour que Allah puisse terminer tout ça. Correct? Correct? Hmm. Okay, this is the contradiction. The Quran says in different place that Et ça, c'est une contradiction puisque le Coran dit dans un autre endroit. Allah created the earth and the heaven in six days. Puisque dans un autre endroit, Allah a dit que Allah et, et, et le Coran dit Allah créé le ciel, le ciel, le ciel et la terre, le ciel et la terre en six jours. And here he continues saying that Allah he created the heaven in two days which means it took six days to finish the earth it took two days to finish the, the sky and et ici il continue à parler que le verset qui suit il dit ceci que Allah a continué maintenant à créer le ciel en deux jours cela a pris euh, cela a pris donc in the heaven in six days and here he continues saying that Allah he created the heaven in two days which means it took six days to finish the earth it took two days to finish the, the sky and this is will be funny donc ici il dit que cela veut dire que Allah a pris six jours pour terminer la terre et puis il a pris deux jours pour terminer le ciel et ça c'est drôle ça because we cannot compare between the size of the earth and the size of the galaxies and the space correct puisqu'on ne peut pas comparer la dimension de la terre par rapport à la dimension de l'espace. Les, galaxies, on ne peut pas faire ça. Correct? Hmm. So why it took him six days to finish the Earth, but it took him a lot longer, three times more. You know, I mean, it took him three times more to finish the Earth from the finishing the sky. Maintenant, comment est-ce possible que ça lui a pris beaucoup de temps, six jours, donc trois fois plus long un long moment par rapport à, donc à l'espace, la galaxie. Ça ne lui a pris que deux jours. Mais le ciel, donc la Terre, ça, lui a pris trop longtemps, six jours. Comment expliquer ça That's why I said to you, I'm sad for your calculation. Doesn't work, my friend. Puisque je, pourquoi je te dis que je suis triste avec tes calculs là, que ça ne va pas marcher. Same time, if you go to the hadith, you see, uh, always I like to uh, to bring Dr. Muhammad because he is the he is uh, he's a scientist. You know what et en même temps, si on parle vers les hadiths, il faut lire les, hadiths de Dr Mohamed. J'aime toujours amener <laughs> ces hadiths-là, puisqu'il parle de ces histoires-là en même temps. I vous to you, I'm sad for your calculation. Doesn't work, my friend. Same time, if you go to the hadith, you see, uh, always I like to uh, to bring Dr. Muhammad because he is the he is uh, he's a scientist. You know what I can do. You know? <laughs> Dr. Muhammad J'aime toujours amener le, docteur Mohamed, puisque lui <laughs> c'était un un savant. Euh, et, et, d'ailleurs, il a été moi le prophète Mohamed paix sur lui. Il avait été engagé euh, par euh, National Geographic, il travaillait là, puisque lui, c'est un savant, il connaît beaucoup de choses. Il a même un doctorat hein, dans, dans la science anytime Dr. Muhammad, peace upon him, he have a PhD in uh, uh, he actually actually he was hired by National Geographic, you know, many time to teach them science and etc. How the Earth is created. Look what he's. Uh, Muhammad, Dr. Muhammad avait été engagé par euh, National Geographic euh, pour la euh, Société nationale géographique pour qu'il puisse les enseigner la science, puisque lui connaît beaucoup d'histoire. He have a PhD in uh, uh, he actually actually he was hired by National Geographic, you know, many time to teach them science and etc. How the Earth is created. Look what he said. Regardez ce qu'il dit The, the exalted, the glorious, created the clay on Saturday. So according to Muhammad, the first thing God created, it was a clay. Ici, dit, Allah l'exalté, le glorieux, le glorieux, a créé l'argile le samedi. Donc, d'après Muhammad, ce que Allah avait créé en premier lieu, c'était l'argile le samedi. It was Saturday, not billions of years, Saturday. I mean, <laughs> sorry to say that. C'était un samedi. Ce n'est pas des milliards d'années comme tu disais. Euh, je suis désolé de te dire ça. <laughs> It was what? Saturday, my friend. C'était quoi? Le samedi, Saturday, tu vois? Where is, the... Yeah, this is sahih, absolutely. Est-ce que c'est-à-dire c'est sahih? Oui, c'est sahih, c'est authentique. He created the clay on Saturday and he created the mountains on Sunday. Il a créé l'argile le samedi et puis il a créé les montagnes le dimanche. And he created the trees on uh, uh, uh sorry the, the, mountains on Sunday, the mount the trees in Monday. Et il a créé les montagnes le samedi et puis il a créé les les arbres le lundi. And he created things in Thailand labor in Tuesday. Et puis il a créé des choses sur la terre le, le, le mardi. And he created the light in Wednesday. Et puis il a créé la lumière le mercredi. And he caused the animals to spread in Thursday. And et puis il a créé, fait que le montagne, il a créé les animaux le jeudi. And he created Adam, peace upon him, in a Friday afternoon, Asr. Do you see it? Et puis il a créé Adam le vendredi après-midi, Asr. Est-ce que tu vois ça? Yeah. The total is how many days? Le total, ça fait combien de jours? Oh, yeah, yeah, Seven days ça fait sept jours. Tu vois le total Très vite, on va montrer cet adice. On a ça en français pour, garder les termes corrects. Nous avons cet adice en français. Le dit est là. C'est Saïd Muslim numéro 2789. Euh, Saïd Muslim, c'est un adice de Saïd Muslim on dit ceci. Abu Ureira a rapporté que le messager d'Allah, fait sur lui, a pris mes mains et a dit Allah l'exalté, le glorieux, a créé l'argile le samedi, il a créé les montagnes le dimanche, il a créé les arbres le lundi, il a créé les choses nécessitant du travail le mardi, il a créé la lumière le mercredi, il a fait euh, se reprendre les animaux le jeudi, et a créé Adam euh, la soit sur lui. Après, le vendredi, la dernière création de la dernière heure des, heures du vendredi, c'est-à-dire entre l'après-midi et la nuit. Ce hadith est raconté par une autre chaîne d'émetteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont raconté cet hadith ici. On retourne très vite à Christian Prince. On y va chez Christian Prince. There we go. Seven. Yeah, yeah. So look now what the number. Yeah. The total is how many days? Le total, c'est combien de jours? Oh, Seven days. Ça fait sept jours. Seven. so look now what the numbers we have. We have verse in the Quran says the earth created in six days. Maintenant, regarde le nombre que nous avons. D'abord, le Coran dit que la, la, terre a été créée en six jours. Seven days. Seven. so look now what the numbers we have. We have verse in the Quran says the earth created in six days. On a le verset dans le Coran qui dit que la terre a été créée en six jours. We have verses in the Quran saying that Allah created everything in six days. On a d'autres versets qui disent que tout a été créé, les cieux et la terre, donc en six jours. We have Muhammad saying that everything in the earth, the earth alone, the earth alone, you know. Ici, nous avons Muhammad qui dit que la terre, la terre seule, juste la terre. Uh, uh, uh, if we if we count those things here, si nous comptons ces choses ici, because he created the light in in in, in Wednesday, puisqu'il a créé la lumière le mercredi. Okay. okay. So it, it he worked only one day in heaven. Donc ça veut dire qu'il a il n'a travaillé un seul jour dans le ciel. Based on this hadith. Si on doit se, nous baser sur cet hadith ici. Only one day. Un jour seulement. And he spent five, six days working in earth. Et il a fait six jours en train de travailler sur la terre. True. It's a madness, my friend. C'est la folie, ça, mon ami. Well, my friend, thank you for calling me. I'm really happy to hear you. You can call me anytime you wish. Mon ami les yeux, euh, merci de m'avoir appelé. Tu peux me rappeler tout le temps que tu veux. And I don't know what to say to you. You have no name. So... Et je ne sais pas ce que je vais te dire puisque tu ne m'as pas donné de nom. Tu n'as pas de nom. Nice to meet you, no name. Ah, mais euh, c'est bien de te rencontrer, euh, monsieur, qui n'a pas de nom. Nour. Bah, Noor. all right, my friend. So, Nour, Nour, Mon nom, c'est Nour. OK, merci. De Nour. Bah, no, all right, my friend. So, Nour, you see, I don't know if you are, you want to be a Muslim or not, but obviously... Ah, euh, mais, bon, mais, mon frère, Nour, je ne sais pas si tu veux continuer à être, à demeurer musulman, mais évidemment, tu peux voir ça I can tell you are convinced that Islam is false. Je, je peux dire que tu es convaincu que l'islam, euh, c'est faux. I'm, I'm, I'm convinced more in science, to be honest. Je suis plus convaincu dans la science, euh, Christian Prince. No problem, but, uh, but, uh, I would say I'm an agnostic. Be, be, je, je, dirais même que je suis agnostique. Be honest with me. Do yeah, you no, I'm straight with you. I, would say I'm agnostic. I'm I, I Sois honnête avec moi. Je, je dirais que je suis agnostique. I, no, no, I don't tell me you're agnostic, so you, are, you, you don't believe in Islam no more. Il ne faut pas me dire que tu, n'es pas, tu es agnostique. Donc, cela veut, cela veut dire que tu ne crois plus dans l'islam maintenant. Don't you? I don't believe in God in general, not in... I believe, but like, you know, I'm okay. not sure. That's, one. that's okay. Ah, je ne crois pas dans, dans Dieu en général, mais, mais je crois, je crois, je crois en Dieu. No problème. I say, for me as a Christian, may the Lord guide you and bring you to the truth. Ah, pas, pas de problème. Pour moi, en tant que chrétien, ce que je peux dire, c'est que le, ciel, que le Seigneur puisse te garder, qu'il puisse te conduire vers la vérité. And the truth will set you free. Thank you. Et la vérité va t'affranchir. And bring you to the truth, and the truth will set you free. Thank you for calling me, my friend. No problem, but just... Mais merci pour, de m'avoir appelé. Bon. Hein? It set you free. Thank you for calling me, my friend. Merci de m'avoir appelé. No problem, but just oh. last question. No, no, just ah, no problem. Uh, Christian Prince, juste une dernière question que je vais te poser. Eh, ah, please, it's okay, it's okay, because we wanna, you know, I'm, I'm really almost I'm done. You know, I, I have. I... Non, non, non. J'ai terminé. Eh bon, euh, j'ai pris beaucoup de temps ici. I, have, uh, uh, I gave you enough time for how long we are talking, me and you. Je t'ai donné assez de temps. Pendant combien de temps depuis qu'on avait commencé à parler? I, I wasn't, I wasn't like a quick call, right? I gave you a lot of mm. time. Bon, euh, euh, euh, tu n'étais même pas programmé. Mais eh ben, je t'ai donné beaucoup de temps pas? And if I, everybody call me says one more question, more question, it's going to be endless, you know. So I have sadly, but you can call me always. I'm almost every day here. Puisque si tout le monde disait j'ai une question, j'ai une question de poser, une question, je vais rester ici indéfiniment. Mais je suis presque chaque jour en direct. Tu peux m'appeler n'importe quand. Almost. All right. Okay. Feel free okay. to call me. Welcome in the in the welcome in the club. Tu peux m'appeler tout le temps que tu veux. Et sois, bien, sois les bienvenus dans notre club. Welcome in the, in the, welcome in the club. All right? Thank, Thank you, my brother. My, my, my, my salam. Ah, ah, ah, ok, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, euh, mon ami. All right? Thank, Thank you, you, my brother. My, my, my, my salam. Awesome. Oh, ah, là, c'était Christian Prince. On a terminé l'émission et tout celui qui veut entrer en contact avec nous, vous pouvez toujours nous contacter pour organiser les débats. Et shalom